Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսենք regular expressions-ների մասին։ Ինչ են նրանք, ինչու իրենց օգտագործել եւ այլն։ Ուրեմն որպեսզի նրանց հասկանանք, եկեք վերցնենք մի շատ բաժ օրինակ։ Պատկերացրեք, մեզ տրվում է մի հատ տեքստ. Hello, my name is Mariam Johnson, my phone number is ինչ որ հեռախոսի համար։ Եվ մենք այս տեքստի մեջ ուզում ենք գտնենք, թե Mariam Johnson-ը որտեղ է գտնվում այս տեքստի մեջ։ Ոնց կարող ենք դա գտնենք։ Ну, ցագարոր JavaScript-ով, հա՞ կարող ենք օգտագործել ու իրական բազմաթիվ ֆունկցիաներ կան, բայց կարող ենք օրինակ օգտագործենք search ֆունկցիան, որը կցած է string-երին։ Հենց որ կարող ենք անենք text.search եւ գրենք ստեղ օրինակ Մարիամ Ջանսոն, չէ՞։ Դա վերցնենք, փոխանցենք այստեղ։ Եվ եթե հեսա alert անենք, կտեսնենք, որ նա կտա մեզ ինդեքսը Մարիամ Ջոնսոնի։ Հեսա աշխատացնեմ նրան 17, այո, ճիշտ է, այսինքն եթե state սկսում ենք, սա 0 է, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17։ 17-ից սկսում է Մարիամ Ջոնսոնը, չէ՞։ Եվ այդպես, այսինքն մենք կարող ենք գտնենք ինչ-որ տեքստ տրված տեքստի մեջ, նաև կարող ենք պատասխանել հետևյալ խնդրին. կա արդյոք Մարիամ Ջոնսոնը տրված տեքստի մեջ, հա, եւ մենք կարող ենք օրինակ search տանք եւ եթե դա և, վերադասնի 0 կամ ավել թիվ, ուրեմն գիտենք, որ ինչ որ ինդեքս կա հետեւաբար ինքը գոյություն ունի, եթե դա -1 գիտենք, որ չկա։ Օրինակ, եթե Johnson-ն sense բան գրենք, սա կտա մեզ -1, որովհետև տենց բան գոյություն չունի տեքստի մեջ, չէ՞։ Այդ parza։ Բայց պատկերացեք հետևելը։ Մենք չգիտենք Մարիամ Ջոնսոնի անունը։ Չգիտենք, որ իր անունը Մարիամ Ջոնսոնն է, այլ ուրիշ հարց ենք փորձում պատասխանել։ Կա արդյոք այս տեքստի մեջ անուն ազգանուն։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ անունը ունի որոշ ստրուկտուրա, հա, որ սկսում է մեծատառով եւ շարունակում է փոքրատառերով, եւ հետո հիմնականում ինչ-որ պրաբելա լինում, եւ հետո լինում է ազգանունը, որը եւս սկսում է մեծատառով եւ փոքրատառով ոնց կարող ենք մենք նկարագրենք այդպիսի օրենք, որպեսի այդ ոչ թե կոնկրետ գրենք ստեղ Մարիամ Ջանսոն, այսպես, այլ գրենք այդ օրենքը, եւ այդ օրենքի համապատասխան բոլոր տեքստերը, որոնք որ գոյություն ունեն այս տեքստի մեջ, դա գտնվի։ Նույնպես մենք կարող ենք գտնենք հեռախոսի համարը, այսինքն տրվում է մեզ ինչ որ խառախուրը տեքստ, եւ այդ խառախուրը տեքստի մեջ մենք գտնում ենք հեռախոսի համարը, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ հեռախոսի համարները ունեն որոշ չափի ստրուկտուրա, որ հաճախ սկսում են ինչ որ 098 կամ այդ տիպի ինչ որ 3 բան թվային բաներ, բան Հետո ինչ որ մնացած թվերը եւ գիտենք քանակը թվերին եւ իրենց հետականությունը եւ հասկանում ենք որ հաճախ մարդիկ օրինակ զոյ 98-ից հետո օրինակ կարող է սենց բաժանեն իրանց թիվը, չէ՞, ասենք 2-2 այսպես։ Երբեմն կետ են գրում, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք օրենք այդ օրենքների տարբերակներն նկարագրենք, որպեսզի բոլոր հեռախոսի համարները գտնենք եւ այն եւ այն։ Հիմա ուրեմն հարց, ո՞նց կարող ենք այդ օրենքները նկարագրենք Ուրեմն գոյություն ունի մի հատ ուրիշ լեզու, որը կոչվում է regular expressions։ Այդ այդ լեզուն է, որի միջոցով մենք կարող ենք նկարագրենք այդ տեքստային օրենքները, հա, որովհետեւ այդ տեքստայի օրենքներով մենք կարողանանք օրինակ ուրիշ տեքստի մեջ գտնել ինչ որ մի այդ տեքստի այդ օրենքների բռնող հատվածը, okay։ Ամ Okay, հիմա եկեք տեսնենք ուրեմն regular expression-ը ինչ տեսքի ունի, այնց որ մենք օգտագործենք մի հատ այս կայքի հղումը ես կդնեմ, սա շատ լավ գործիք է, որը հնարավոր է մեզ տալիս regular expression-ներով խաղալ։ Ստեղ մենք գրում ենք այն տեքստը, որի մեջ մենք ուզում ենք ման գանք, այնց որ ես այս սա ուրեմն կոպի կանեմ ստեղից եւ կդնեմ այնց այդտեղ որպես օրինակ, եկեք օգտագործենք այս տեքստը, okay։ Եվ այստեղ այս այս հատվածում, այս երկու ոնց որ գծիկների, հա, ծուր գծիկների մեջտեղը մենք կգրենք մեր regular expressions-ը, մեր օրենքները։ Ինչպես ենք նկարագրում օրենքը։ Օրինակ, ուզում եմ մանգա Մարիամին, չէ՞։ հա, Գրում եմ Մարիամ։ Խնդրեմ, ինքը գտավ Մարիամ, տեսնում եք։ Եթե ես ընդամենը գրեի օրինակ a, այսպես, ինքը գտնում է ոչ միայն սա, այլ հիմա եթե ես ներքև սխմեմ, ներքևի կոճակը, ինչպես տեսնում եք, ինքը բոլոր a-ները, որ այսինքն բոլոր տեքստերը, որոնք որ բռնում են իմ տրված օրենքին, բերում է։ Եվ կան 3 հատ, հա, սա, սա եւ սա։ Հա, եւ սա, ներողություն, 4 հատ, չէ՞։ Այդքանը պարզ է, այսինքն այն տեքստը, որ մենք գրում ենք ստեղ, ինքը գտնում է ստեղ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք գտնենք Մարիամ Ջոնսոնին, ինքը կգտնի ստեղ։ Հիմնականում պրոբելները գրում են ոչ թե ուղակի պրոբել անելով, այլ պրոբելը հիմնականում ներկայացնում են այսպես. forward slash s, forward slash s, okay? Դա նշանակում է պրոբել։ Սա պետք է ուղակի հիշենք։ Okay. Այս հիշեցինք։ Լավ։ Իսկ հիմա ոնց կարող ենք նկարագրենք, որ մենք ուզում ենք գտնենք ցանկացած տեքստ, որը բռնում է անուն ազգանունին։ Հմ, ուրեմն մենք պետք է ինչ-որ օրենքներ Ուրեմն մեզ պետք է որ նա սկսի ուրեմն մեծատառով, չէ՞։ Ոնց նկարագրենք մեծատառ։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Մենք կարող ենք այսպես տուփիկներ ստեղծենք եւ նրա մեջ անենք մեծատառ a-ից միջև մեծատառ z։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեզ պետք է որևէ տառ, որը մեծատար կամ մեծատար a-ն է, կամ b-ն է, կամ տա տա տա տա, միջև մեծատար z այսինքն h-ը h-ը այդ օրենքի մեջ մտնում է, m-ը մտնում է, j-ը մտնում է, չէ, այս բոլորը մեծատար տարրեր են, հետևաբար բռնում են այս տարրերը։ Հիմա դրանից հետո մեզ պետք են մի շարք փոքրատար տարրեր։ Հենց որ էլի մենք կստեղծենք մի հատ sense տուփիկ եւ կդնենք փոքրատար a-ից z։ Հիմա մեզ բռնում է մեծատար h-ը այս մասնա օրենքի բռնում փոքրատար in S մասի օրենքն է բռնում։ Okay։ Այսինքն բռնում է դա եւ դա եւ սա։ Բայց մեզ պետք չի ընդհանրապես մեկ հատ։ Մեզ պետք է մի հատ մեծատար, ճիշտ է։ Բայց հետո գոնե եւս մեկ հատ, բայց ավել տարեր, չէ՞։ Այսինքն մեզ պետք է նենց անել, որ այս օրենքը ելի շարնակվի։ Դրա կողքը մենք դնում ենք պլյուս։ Պլյուս ինչ են շակում։ Պլյուս նշանակում է նախորդ իր իր օրենքը, այսինքն այս օրենքը պետք է կրկնվի գոնե 1 անգամ։ Գոնե 1 անգամ։ Այսինքն սա կբռնի, սա կբռնի, սա կբռնի, որտեվ հիմա գոնե մի անգամ կա, չէ՞։ Սա չի բռնի։ Ինչի չի բռնի, որովհետև գոնե մի անգամ փոքրատար պետք է լինի։ Այ այ հիմա եղավ։ Այսինքն բռնում է դրան, նրան եւ սրան։ Okay։ Իսկ մենք նաև կարող ենք արտահայտենք ստեղ, որ ուզում է, ասենք թե մարդիկ կան, որոնց, չգիտեմ, անունը մի տարանոց է, ասենք թե։ Եվ ուզում ենք այդ օրենքը բռնի։ Այդ ժամանակ ինչ կարող ենք անենք։ Այդ ժամանակ ոչ թե պլյուս անենք ստեղ, այլ անենք աստղիկ։ Տարբերությունը պլյուսի եւ աստղիկի հետեւյալն է։ Աստղիկը 0 կամ ավել քանակ, պլյուսը գոնե մի անգամ կամ ավել Այսինքն այս օրենքը պետք է կրկնվի 0 կամ ավել անգամ։ Իսկ եթե սենց անեմ, այս օրենքը պետք է կրկնվի գոնե 1 կամ ավել անգամ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ IZ, քանի որ մեծատառ է, մեծատառ տառ է մեզ պետք, քանի որ ոչ մի ինչ-որ կրկնվող օրենք չենք դնում իր մեջ, ենթադրվում է, որ մի հատ է իրանց պետք։ Կթավ, H-նա։ Դրանից հետո մեզ պետք են փոքրատառ IZ, գոնե մեկ անգամ կամ ավել։ Դրա համար ինքը այս ամեն ինչը բռնում է եւ տորմոզա տալիս, այսինքն ինքը բռնում է hello, բռնում է Մարիամ եւ բռնում է Johnson։ Հիմա մենք probel գիտենք ոնց ենք անում, չէ՞, դրանից հետո նշում ենք probel, այսպես։ Եվ ինքը հիմա hello probel-ը բռնեց, Մարիամ probel-ը բռնեց, Johnson probel-ը բռնեց։ Սա ճիշտ է։ բրնեց, Հիմա մենք գիտենք, որ ազգանունը նաև նույնպես սկսում է մեծատառով եւ շարունակում է փոքրատառներով, չէ՞, այնց որ մենք սա կարող ենք այստեղ probability-ից հետո դնենք, պոպ, եւ այ հիմա ինքը միայն գտնում է Մարիամ Ջոնսոն։ Եթե ես այս տեքստի մեջ նաև գրեի, չգիտեմ, օրինակ Ռուբեն Մեսչյան, հա, այսպես, այս անգամ ինքը նաև կգտնի Ռուբեն Մեսչյանը, որովհետև Ռուբեն Մեսչյանը եւ Մարիամ Ջոնսոնը երկուսն էլ համընկվում են այդ օրենքին, որ մենք ման ենք գալիս։ Այդ օրենքը հետեւյալն է, որ պետք է սկսի մեծատառով, ունենա գոնե 1 հատ փոքրատար կամ ավել դրանից հետո, հետո պրաբել եւ այն եւ այն։ Հիմա հարց, եկեք ես Ռուբեն Մերչյանին հանենք ստեից։ Հարց։ Իսկ եթե մարդ սխալվի ու երկու պրաբել դնի։ Օ, սա խնդիր առաջացավ, ել չի բռնում, որտեղ պրաբելը պետք է մի հատ լինի ըստ մեր օրենքի։ Մենք կարող ենք այսպես անենք։ Դե մենք անպայման գոնե մի պրոբել պետք է, չէ՞։ Բայց մեկից ավել օքեյ է, հենց որ s-ի s-ի այդ slash s-ի կողքը, այսինքն պրոբելի կողքը կարող ենք դնենք պլյուս։ Այ հիմա արդեն ինչքան պրոբել ուզենք, կարող ենք ավելացնենք, բայց ոչ թե 0, որտեղ պլյուս ենք օգտագործել, օքեյ։ Որտեղ պլյուս ենք օգտագործել, պետք է գոնե 1 հատ լինի կամ ավել։ Տեսնում եք։ Okay, հիմա տարեր մոտավորապես պատկերացրեցինք, որ ուրեմն կարելի է ասած բրակետներ ստեղծել, իրենց մեջ դրել, չգիտեմ, ինչ որ S տարից S տարը image-ալոց։ Այս այս մենք կարող ենք անենք օրինակ A-ից մինչև B։ Այ հիմա ինքը միայն կբռնի այն ժամանակ, եթե սա լինի կամ A կամ B։ Եթե C լինի, չի բռնի։ Հավեսա, չէ՞։ Այսինքն, ստեղ կարող ենք A B C D E-ից F։ Ինչ որ sense մի բան հիմա f եթե դնենք OK-ա, e դնենք OK-ա, բայց այդ այդ ոնց որ սահմանից դուրս, տեսնում եք, չի բռնում։ Եթե ստե z դնեմ, չի բռնի, բայց f դնեմ բռնի։ OK, այսինքն, ելի եմ կրկնում, որ մենք կարող ենք ուրեմն ասենք, որ պետք է մեզ տար եւ մենք նկարագրում ենք ինչ տիպի տար, մեծատար, փոքրատար եւ այլն, եւ մենք կարող ենք այդ ներկայացնել բրակետի մեջ։ Հիմա մենք նաև կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան, եկեք այս ամեն ինչը ջնջենք մի պահ, ու օրինակ մեզ պետք է ցանկացած բան, մի բան, որը բռնում է հետևյալ օրենքին, կամ այս z-ը, կամ այս փոքրատար այս z-ը, կամ էլ 0-ից 9-ը։ Okay? Այսինքն սա ինչ է ստացվում։ Սա բռնում է h-ը այս օրենքին բռնում է, թե չէ։ Դե այո, ինքը այս այս սահմանի մեջ է, չէ՞, հետեւաբար H-ը բռնեց։ Եկեք անցնենք հաջորդին։ In այս օրենքի մեջ է, այո, ինքը փոքրատար IZ-ի մեջ է, հետեւաբար in բռնեց։ L-ը մեջն է, on մեջն է, probel չէ։ Probel-ը այս սահմանում չկա, չէ՞, եւ այն եւ այն։ Նկատել եք 0-ից 9-ը։ Դա չէի ասա դրա մասին, բայց կարծում եմ դա པարզ է, այսինքն եթե մենք ցենց շարունակենք, ուի այս բոլոր թվերը բռնում է։ Ինչու՞, որովհետև այս բոլոր թվերը ամեն մեկը 0-ից 9-ի սահմանի մեջ է, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե մենք ուզում ենք ավելի մեծ բան բռնենք, մենք կարող ենք պլյուս անենք։ Պլյուս նշանակում է այս օրենքը պետք է կրկնվի գոնե 1 անգամ։ Պետք է լինի գոնե 1 անգամ։ Ու ստացվում է, որ hello-ն բռնեց հիմա, my-ը բռնեց, name-ը is, Mariam Jantachafa-ն is, 098-ը բռնեց, որտեվ դա այս այս մասն է բռնում, չէ, օրենքի, հետո 57-ը, հետո եւ այլն։ Okay։ Ամ այսինքն ինչ ասած, իսկ ոնց կարող ենք ուրեմն համարները բռնենք։ Դե հիմա մոտավորապես պատկերացեցիք, որ ուրեմն մեզ պետք է 0-ից 9-ը նշանակում է որևէ համար, որը 0-ից 9-ն է, չէ՞։ Բայց դե օքեյ, իսկ հետո մեզ պետք է մինուս, չէ՞։ Նենց որ ստեղ մենք կանենք մի հատ մինուս, ահա բռնեց, հետո էլի է թիվ պետք, նենց որ կանենք, ասենք 0-ից 9, դա պլյուս է, գոնե մի հատ պետք է, հետո մի հատ է մինուս անենք այս մինուսի համար եւ մի հատ էլ թիվա պետք, որը կլինի 0-ից 9, չէ՞։ Հիմա ողջում է, որ մի քիչ ավելի པարզ ձև կա, թե ինչպես կարող ենք նշենք թիվ։ Դա հետևյալն է. slash d slash d նշանակում է digit, թիվ, okay։ Այսինքն մենք ունենք թիվ ստեղ, ունենք թիվ ստեղ եւ ունենք թիվ ստեղ։ Բայց ուզում ենք այս դին տեսակ մենակ 7-ն է բռնե, ուզում ենք այս մնացածինն է բռնի, այնց որ պլյուս ենք անում, որ մնացածին բռնի։ Ահա։ Այսինքն մենք կարող ենք բռնենք այս տիպի, այս ֆորմատի, հա, հեռախոսի համար։ Ամ եթե ֆորմատը փոխվի, բնականաբար օրենքը կարող ենք փոխենք։ Այդ բարձր։ Հիմա ստե հարց Ստե ասում ենք պլյուս, որ նշանակում է գոնե 1 հատ, բայց դրանից հետո ինչքան ուզենք, բայց եկեք օրենք մցնենք, որ մեզ պետք է ուղիղ 3 հատ թիվ։ Ինչպես անենք այդպես։ Այդ ժամանակ կանց թե պլյուս գրենք, ուրեմն բացում ենք այս խոճուճ բրակետները եւ իր մեջ գնում ենք 3։ Սա նշանակում է, որ նախորդ, սա նշանակում է, որ նախորդ օրենքը պետք է կրկնվի ուղիղ այսքան, ուղիղ 3 անգամ։ Այսինքն, եթե ստեղ մի հատ էլ թիվ ավելացնեմ, ոպ, տեսակ, ինքը չբռնեց էլ։ Ինքը մտավ մեջը, ա, այս 3-ը բռնեց, բայց այս մեկը այլևս չի բռնել։ Ամ եթե դնենք, չգիտեմ, 4, ա հիմա օքեյ, 4-ն էլ կբռնի, խնդիր չկա։ Ա, եթե ուզում ենք ասենք գոնե այսքան, մենք դրանից հետո անում ենք ստորակետ։ Այսինքն դրանից հետո թիվ չենք դնում։ Դնում ենք թիվ, ստորակետ, հետո ոչ մի բան։ Դա նշանակում է, որ մինիմումը այսքան է։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք, որ գոնե մի հատ թիվ լինի, սա կաշխատի։ Այսինքն, սա կաշխատի մի թվով, երկու թվով, երեք թվով, ինչքան թիվ ուզում ենք, ավելացնենք, no problem, որովհետև ինքը ասում է, որ մինիմումը պետքա 1 հատ լինի։ Իմիջիալոց սա եւ սա նույն բանն են, չէ՞։ Սա էլ է նշանակում մինիմում 1 հատ։ Չէ՞։ Նես որ այս օրենքը որ նոր գրեցի, լրիվ նույնն է, ինչպես որ plus։ Եթե sense անեմ, okay, okay, okay, եթե minimum դնեմ 10, արդեն չի բռնում, որովհետև ստեղ 10 հատ չկա, պետք է էլի ավելացնեմ, այ հիմա 10-ից ավել կա, օքեյ, բռնեց։ Հասկացաք, չէ՞։ Okay, նաև կարելի է, եթե ստեղ թիվ դնեմ, դա maximum-ն է։ Դա ամենաշատն է, որ կարող է, այսինքն սա minimum-ն է, ասենք թե 1, maximum-ը եկեք դնենք, չգիտեմ, 5։ Այմա սա նշանակում է, որ այս թվերը, որ մենք կբռնենք, պետք է լինեն գոնե 1 հատ, ուպ, կամ միջև 5 գնանք թիվ թիվ թիվ թիվ թիվ ահա այ հիմա արդեն որ ավելացանք տեսակ l s s մասը արհամարում է ինքը ընդհանրապես բռնում է i s մասը որը ճիշտ է Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք ներկայացնենք ստեղ թվեր, թիվ կարելի է ներկայացնել այսպես, կամ ասել 0-ից 9, իմիջասպես չի անել հենց 0-ից 9, նայեք ստեղ, մեկեք այս տեքստը ջնջենք և գրենք ինչ-որ 4, 456, օրինակ։ Եվ ուզում ենք բռնենք 456, չէ՞։ Մենք կարող ենք ասենք թվեր, որոնք որ 4-ից մինչև 6 են։ Եվ դա դե կրկնվում են, չէ՞։ Էս բռնեց, բայց եթե ստեղ ես անեմ ինչ որ 9, տեսակ 9 չբռնեց։ Ինչու 9 չբռնեց, որովհետև 9 այս սահմանի մեջ չի։ Հմ Այդ parz է։ Հետո մենք կարող ենք ստեղ ցանկացած ոնց որ 0-ից մինչև 9 դա ամենամեծ դիապազոնն է, հա, այսպես ասած։ Սա ասում է, որ ցանկացած թիվ 0-ից մինչև 9, որը կրկնվում է գոնե 1 անգամ։ Ահա, խնդրեմ, 4, 5, 9, 6 կրկնվում են 8-ից։ Սա այս օրենքը, այսինքն այս օրենքը կրկնվում է 4 անգամ ստեղ, չէ՞, 4, 5, 9, 6, 3-ն, 4-ն էլ համընկվում են այս օրենքին։ Եթե ստեղ գրեմ text ABC, Ստեղ կարող եմ ասեմ a-ից միջև c, օրինակ, կամ a-ից միջև z հիմնականում, որ նշանակում է ցանկացած տեքստ փոքրատար a-ից z, եթե ստե մեծատար անեմ, այդ չեղավ, ինքը կբռնի a-ին և c-ին, բայց ոչ թե b-ին, չէ՞, եթե ստեղ գրեմ մեծատար a-ից z, արդեն ինքը կգտնի բոլոր մեծատար տարերը գոնե մի անգամ կրկնվող, կարողա դրանից ավել կրկնվի, չէ՞ մենք նաև կարող ենք combination-ներ անենք, օրինակ կարող ենք i-j եւ 0-ից 9։ Ահա, sense։ Այսինքն հիմա արդեն ստեղ այս ամեն ինչը ինքը միանգամից բռնում է, որովհետեւ an այս օրենքի մեջ համընկվում է այս քանի մեջ, b-ն այս օրենքի մեջ համընկվում է այս քանի մեջ, 9-ը այս օրենքի մեջ համընկվում է այս քանի մեջ, 3-ը այս քանի մեջ, 9-ը այս քանի մեջ, 3-ը այս քանի մեջ, c-ն էլի այս քանի մեջ, մեջ Եվ էլի, առանց պլյուսի ինքը ուղղակի տար առ տար մի մի հատ կգտներ, բայց քանի որ մենք ասում ենք 1 կամ ավել հատ, պլյուս գրելով այստեղ, դա միանգամից սենց ամբողջը վերջնում է, okay? Լավ, այն ինչ է մեզ պետք։ Դե մենք գիտենք ինչպես գտնել, հա, ու եւ մենք նաեւ հասկացանք, որ թվերը կարող ենք կամ 0-ից 9 անենք կամ այսպես d, այդ slash d-ով, որը նշանակում է digit, այսինքն թիվ, Okay, ուրեմն այս բան ահագին բան գիտենք։ Գտնել տեքստ, մեծատար կամ փոքրատար, գտնենք կարող ենք գտնենք համարներ, կարող ենք ասենք քանակը 0-ից ավել աստղանիշով, հա, այստեղ կարող ենք աստ տնենք, որ նշանակում է 0-ից ավել, կարող ենք տնենք պլյուս, որ նշանակում է այս նախորդ օրենքը, այսինքն պետք է կրկնվի գոնե մեկ անգամ, եւ եթե կոնկրետ հստակ քանակ ենք ուզում, մենք կարող ենք անենք այսպես, հեսա հա, նշանակում է ուղիղ 4 հատ։ Կամ կարող ենք, եթե ստորակետ դնենք, սա նշանակում է գոնե 4 հատ, եւ եստեղ ստեղ սահման դնենք 5, սա նշանակում է գոնե 4 հատ, բայց մաքսիմումը 5-ն է։ Այսինքն սա դառնում է մինիմումը, սա մազումը մաքսիմումը։ Էլի եմ ասում, սա ասում է, թե նախորդ օրենքը, այսինքն սա քանի անգամ պետք է բռնի, հա քանի տարին, քանի տեղին մեր տեքստի մեջ պետք է բռնի։ Ասում ենք գոնե 4 հատ, բայց ոչ 5-ից ոչ ավել։ Ա հիմա Էլ ինչ կա regular expression-ների մեջ։ Մենք կարող ենք արտահայտենք կամ հասկացողությունը, այսինքն մենք կարող ենք գրենք օրինակ, որ մեզ մենք ուզում ենք buy կամ ուզում ենք high, այսինքն ստա եթե գրենք buy կբռնի, եթե գրենք high կբռնի։ Կամը այդ փայտիկն է, այդ դա նշանակում է կամ։ Մենք նաև կար, կարողանում ենք ասել, որ ուրեմն ասենք թե ստեղ a կա, չէ՞։ Մենք կարող ենք ասենք, որ այս a-ը Եթե լինի, okay է, բայց եթե չլինի, դա էլ է okay։ Ոնց ենք դա անում։ Ստեղ եթե ամենասկզբից գրենք a, ամ հետո s ամեն ինչ ուրը մի հատ հասկացողություն է, հենց որ դնենք այսպես, ահա։ Հիմա սա նշանակում է, որ պետքա լինի a եւ դրանից հետո by կամ high, չէ՞։ Այն ինչ որ կա։ Բայց եթե a-ը, եթե մենք ստեղ չգրենք, ինքը չի բռնի, որտեղ ինքը a-ա սпасում, բայց a-ը ստեղ չկա։ Մենք կարող ենք անենք հետեւյալը. a-ից հետո կարող ենք դնենք հարցական Դա նշանակում է, որ այս a-ը, եթե լինի, okay է, բայց եթե չլինի, էլի է okay։ Okay, այսինքն եթե sense անենք, էլի բռնում է, եթե sense անենք, էլի բռնում է։ Okay։ Ինչու էլի, որովհետև այս a-ը բռնում է այս օրենքին, այս high-ը բռնում է այս օրենքին, այնց որ ամեն ինչ okay է։ Եթե a չլինի, այս այս h ունենալը okay է, որովհետև a-ը հարց հարց ենք դրել կողքը, նշանակում է ինքը պարտադիր չի, Եվ այս հայը բռնում է այս օրենքին, նենց որ դրա համար մենք այս օրենքին, նենց որ դրա համար մենք կտանք հայը։ Հիմա մի բան էլ։ Պատկերացեք մենք ունենք ստեղ երկարբարակ տեքստ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք, հա։ Ուզում ենք ասենք, որ մեր նախադասությունը պետք է անպայման սկսի մեծատառով։ Ոնց անենք։ Դե մեծատառով, սա է, չէ՞։ Բայց ոնց իմանանք, օրինակ, ստեղ կարող է sense band լինի, սենս լինի, չէ։ Դե գտավ Մարիամին, ոնց ասենք, որ չէ, ամենասկզբից, առաջին տառը։ Ամենասկզբից անում ենք հետևյալը։ Այս ամենասկզբից մեր regular expression-ի դնում ենք այս caret-ին։ Այս caret-ը նշանակում է, որ մեր տրված տեքստը պետք է սկսի սրանով։ Այսինքն առաջին տառը պետք է բռնի այդ դրան։ Այ հիմա օքեյ է։ Հիմա բռնեց։ okay, բայց եթե այսինքն այն փաստը, որ ես մնստեղ կա, մեզ չի ուզում, որովհետև մենք ասում ենք, որ ամբողջ կտրված տեքստը պետքա բռնի ամենասկզբից այս օրենքին։ Okay։ Ամ իսկ եթե sense բան անենք, օրինակ անենք a b։ Հիմա ոնց ասենք, որ մեզ միայն թիվա պետք։ Եթե մենք ստեղ օրինակ 0-ից 9 գրենք, մի րոպե, ես հանենք մի վարքյան, եւ ստեղ գրենք 0-ից 9 դե սայինը կա, մենք նաև կարող ենք պլյուս տանք, էլի կա, բայց մենք ասում ենք, որ ուզում ենք ծերից ծեր թիվ լինի, չէ՞, հենց որ մենք ասում ենք, որ ամենասկզբից պետք է ստուգել, ահա, այս a-ի պատճառով չեղավ, բայց a-ը հանենք, այ հիմա բռնեց, Հիմա բայց ասում եմ բին օքեյ է, ինքը չի ծխվում դրա պատճառով։ Նենց որ ասում ենք նաև ինքը պետք է այս օրենքը պետք է շարունակվի միջև տրված տեքստի ավարտը, այս դոլարն ենք դնում, որպեսզի ասենք ավարտը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ասում ենք, որ այս օրենքը, այս մեջ այն ինչ որ գրված է SOS մեջտեղը, պետք է ամբողջ տրված տեքստին բռնի։ Ծերից ծեր, սկզբից միջը վերջ։ Եվ հիմա իհարկե եթե բեն հանենք, նոր է հիմա եղավ բռնեց։ Okay, իսկ եթե չէ, չբռնեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք regular expression-ը կարող ենք ոչ միայն օգտագործենք որպես ինչ որ դետալ, ինչ որ տեքստ, գտնենք տրված տեքստի մեջ, մենք նաև կարող ենք regular expression օգտագործենք, որպեսզի տեսնենք տրված տեքստը համընկվում է օրենքներին, թե ոչ։ Երբ կարելի է դա օգտագործել։ Ну, օրինակ, պատկերացրեք, որ դուք ֆորմա ունեք, որտեղ որ դուք ուզում եք, որ user-ը լրացնի իրենց անունը։ Դուք կարող եք ստուգեք, որ այդ անունի մեջ միայն տառեր կան։ Օրինակ, թիվ չպետք է որ լինի, ինչքան գիտեմ, անունի մեջ, չէ՞, օրինակ տենց կարող եք շտուկ է կամ եթե հեռախոսի համար է հեռախոսի համարի մեջ տեքստ չպետք է լինի միայն պետք է լինեն թվեր չէ օրինակ մաքսիմում կարող է ինչ որ են մինուսներ լինեն բան կետեր եւ այլն բայց տեքստ հաստատ չպետք է լինի հա ա տառը ոչ մի հեռախոսի համարի մեջ չկա ինչքան գիտեմ չէ այսինքն մենք կարող ենք regular expression-ներով ոչ միայն գտնենք ինչ որ տեքստ տրված տեքստի մեջ մենք նաև կարող ենք այդ տեքստը ոնց որ տեստավորենք, կոպիտ ասած, այս աշխատացնենք տրված տեքստի վրա եւ եթե գտնենք ինչ որ մի բան հաստատենք, որ ամեն ինչ լավ է, բայց եթե չգտնենք, իմանանք, որ ինչ որ սխալ սխալ կա այս տեքստի մեջ եւ չթողենք այդ ինֆորմացիան ուղարկվի server, որպեսզի հանգած չմտնի database-ի մեջ, որտեղ իր ֆորմատը սխալ է կամ ունի իր մեջ ինչ որ սխալ ինֆորմացիա։ Okay, հիմա որ հասկանում ենք այս regular expression-ը, ինչպես կարող ենք նրանց կիրառենք։ Թե օրինակ, եթե մենք վերադառնանք այս կոդին, որը որ գրված է Hello my name is Maria, եկեք գտնենք այս անուն ազգանունը ոչ թե Mariam Johnson, Mariam Johnson-ով, այլ օրինակ ինչ որ regular expression-ով։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե եկեք գրենք մի հատ regular expression, այնպես որ ասում ենք, որ մեծատառով պետք է սկսի, հետո պետք է լինի փոքրատառ գոնե 1 անգամ, հետո պետք է մի հատ probable լինի գոնե 1 անգամ, եւ հետո այս ամենը նորեն պետք է կրկնվի, չէ՞։ Ահա Սա չի աշխատի։ Ինչու չի աշխատի, որտեվ JavaScript engine-ը, որ ուսումնասիրում է մեր կոդը, սա կնայի եւ կկարծի մի րոպե, սև ոնց որ զանգված են ստեղծել, զանգվածի առաջին արժեքը ոնց որ a-z է, իսկ a անունով փոփոխական եւ z անունով փոփոխական գոյություն չունեն եւ այն եւ այն կարծես կծխվի։ Մենք պետք է ասենք JavaScript-ին ոնց որ որ սա regular expression է։ Ինչպես ենք դա անում։ Նայեք, այս փայտիկը եւ այս փայտիկը։ Իսկ շուրջը դնում ենք Իմիջիալոց ստեղ, եթե նկատել եք, տեսնում եք այս փայտիկները, որի մեջ մենք գրում ենք, հա? Այդ այդ փայտիկներն են, այս փայտիկներն են։ Բուպ, բուպ։ Ու իրա մեջ արդեն մենք գրում ենք մեր regular expression-ը եւ հիմա եթե ես սա աշխատացնեմ, ես ստանում եմ 17, որը Մարիամ Ջանսոնի ոնց որ ինդեքսն է, հա? Այսինքն աշխատում է, ինքը գտավ Մարիամ Ջանսոնին այս տեքստի մեջ օգտագործելով այս օրենքը, չէ՞ ինքը շատ հարմար է եւ լիքը խնդիրներ են լուծում նենց որ արժի regular expression-ներ սովորել հիմա բայց ասեմ որ այդ ամեն ինչը ինչ որ մենք անցանք այսօր ամբողջ regular expression-ի ոնց որ լեզուն չէ դա մի մասն է դա ամենա ոնց որ basic-ն է հա բարձն է բարձ մասն է բայց Եթե այդքանը հասկացել եք, ինքը ահագին հերիք է, որ դուք լիքը բաներ գործողություններ անեք regular expression-ով, Բայց իհարկե ելի եմ ասում, այնտեղ ելի կա կարդալու բան, ելի կա սովորելու բան, ես հենց եմ միջև հիմա շարունակում սովորել նոր դետալներ reg expression-ների, Ամ այնց որ այդքան է, իսկ ես գործիքի հղումը ես կդնեմ վիդեոյի տակ, որպեսզի դուք էլ մտնեք եւ խաղակիր հետ։ Հույսով եմ ես քանը բարձր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։